səni qardaş anıram mən və sənin tək anıram İnana bilmirəm ölmüsən, sən hələ sağsan sanıram Mən səni hər gün anıram, mən də sənin tək anıram İnana bilmirəm ölmüsən, sən hələ sağsan sanıram Mən Səni də bizdən aldı zaman coração. Ürək batırdı səninə yelkəni Elə bilirlər unutmuşam mən səni Dərdimi tənha çəkirəm yana yana Bir nəfər onsuz başa düşmür məni yanıram Mən də sənin tək yanıram Mən səni qardaş anıram Mən də sənin tək Ad günündə yaxınlaşıb çatırdı O gecə ürəyimə bir tikan batırdı Bir daha yıldım ki səhər nə gördüm Bir əli ürəyimin üstündə yatırdı Bir əli ürəyimin üstündə yatırdı Anam vurdu ayağını vermir cavab Sesi götürdü otağını vermir cavab ıslanıram Göz yaşıyla ıslanıram Mən səni qardaş anıram Mən də sənin tək anıram İnana bilmirəm ölmüsən Sən hələ sağsan gün anıram Mən də senin tək